اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام تي دي اي بهيدي الحلقه الخاصه باستديو تي دي اي في هذا الاستديو الجديد اللي عملناه آه، مشانكم بهيدي الحلقه بدنا نحكي على مشروع كثير مميز اسمه كارتل وينجز وعندنا ضيف جدا مهم هو المدير التنفيذي للشركه آه، تبع المبيعات بدنا نحكي عن هذا المشروع وعن تفاصيله ومكانه وليش نحن اخترناه من ضمن شبكه مشاريع آه، تي دي اي ان شاء الله هذا ببلش معنا بعد المقدمه Yusuf Bey teşekkür ederim bize ziyaret e, geldiğin için. E, Studio TDA için de biz. E, kameram ben. Şimdi sizin proje biz genel olarak karşı tarafa satıyoruz. Bizim takipçilere, bizim müşterileri orada seviyorlar. Ama orada bazen diyorlar mesela biz e, tarafında istiyoruz. Biz ona ikna etmeye çalışıyoruz. Orada daha güzel. Orada deniz daha güzel manzarası. Sonra sizin proje bulduk e, adalar manzarası. Denize çok yakın, 2,5 kilometre falan ve çok kocaman bir şey. E, ee, müşteri ve takipçiler için ne anlatacağız? Ee, öncelikle teşekkür ederim Kamuran Bey. Biz de sizin takipçiniziz. Teşekkürler. Ee, öncelikle şunu söyleyeceğim. Çok güzel bir ekip kurdunuz. Çok güzel bir sistem kurmuşsunuz. Müşterileri koruyan bir sistem. Ee, ciddi bir şekilde bizde pazarlıklar yapıyorsunuz. Sanki kendiniz alıyormuş gibi Teşekkürler. Fiyatları aşağı çekiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gitmiyor ama yine de müşterilerimiz her zaman kazanmalı. Bu bir ilki olarak Hı. benimsemişsiniz. Teşekkürler. Biz de bunu destekliyoruz. Ee, Kartal Wings ile ilgili konuşacak olursak gerçekten Anadolu tarafında hem denize yakın manzara olarak adaları gören bir proje. Sabiha Gökçen havaalanına çok yakın bir mesafede. Hı hı. Hemen yanında metro duran olması, hastanelerin olması, okul, kafeler, restoranlar, AVM'ler ee, güzel bir proje. 12 dönüm arazi içerisinde 278 daire ile sınırlı. 8500 metre yeşil alanı olan. E, tam bir yatırımlık. İnşaatımız 36 aylık bir süre vardı. Bunun 18 ayı tamamlandı. 3 tane blok galiba. 3 blok, A, B, C blok. Her bloktan deniz manzarasını çok rahatlıkla Evet böyle gördüm. Bir tane blok burada, bir tane blok orada, bir tane Evet. blok burada. E, her, herkes denize görünüyor. Simetri olarak yerleşildi mimarisi. Her kattan ve her bloklardan daire şey dairelerden deniz rahatlıkla görünsün diye böyle bir e, proje çizildi. Maşallah. E, fiyatlarımız uygun. Ve siz de bizle sıkı sıkıya pazarlık yaptınız. Daha da fiyatlar aşağı çektik. İnşallah alan müşterilerimizin finalde de en az bir 150 para kazanmasını öneriyoruz. Bir yıl sonra teslim proje. Hem e, müşterilerimiz kazansın hem de huzurlu bir oturum alanı olsun diye düşündük. İnşallah. E, sizin proje yatırım için ya da yaşamak için e, sence? Yani şöyle, e, lokasyon olarak denize yakın, alan oturmaya başladığında 150 para kazanacak. Aynı zamanda da ailelerin rahat edebileceği bir projeye. Hı hı. Şimdi bir aile oradan neden daire almalı? Çoluğuyla çocuğuyla yürüme mesafesine bir deniz sahiline inebilmeli ki bu mevcut. Evet. Metro durağına yakın, e, hastane önemli, okul önemli, bir alışveriş merkezi önemli. Yani bölgesel olarak e, projelerimizi iyi lokasyonlarda seçiyoruz. Yani e, daire alan müşteri sanki şehir içinde yaşıyormuş gibi huzurlu yaşam ve güvenlikli bir yaşam hı elde etmesi gerekiyor. Evet ben nasıl düşünüyorum bazen. Orada mesela bir birisi e, bir artı bir küçük bir daireler bak, bakıyor yatırım için al, alacak, kira verecek. Ben orada diyorum orada alma, orada yaşamak için. Ama o yüzden ben sana dedim yani orada yatırım amaçlı yani küçük daireler için avantaj var mı? Yani orada kiracı falan gelir, kira gelir iyi nasıl? Şimdi bizim Kartal Wings projesinde 1 artı 1 çok fazla yok. Hı hı. 2 artı 1 ve 3 artı 1. Çünkü deniz manzaralı olduğu için daha çok büyük metrekare dairelere ağırlık Evet buna fark ettim. Büyük daireler var ama fiyatlar da 1 artı 1 fiyatına 2 artı 1'ler. Yani fiyatlarımıza baktığınız zaman evet. e, artı 1'lerimiz 600 ile 800 bin arasında bandında Te fiyatlarımız var. Tele tele TL konuşuyoruz. Ve vatandaşlık için paketler yapıyoruz. Fiyatlar gerçekten uygun. Buralara göre, Avrupa'ya göre fiyatlarımız orada çok güzel fiyatlar. Hı hı. Güzel. Ee, orada deniz manzarası ve e, adalar manzarası evet. hariç, e, metro falan onlar hariç. E, proje sadece proje e, içinde. E, ee, orada onun yani sosyal tesisleri falan onun, avantaj ne bizim e, alan müşteriler evet, için? Haklısın. Müşterilerime ben burayı sunacağım ama müşterim neden buradan daire alsın diyorsun. Evet. Ee, her şeyden önce bir kere güvenlikli bir site. Sosyal tesis var, açık kapalı yüzme havuzları var, saunası var, hamamı var, fitnessi var, jimnastik salonları var, hı hı. E, yeşil alanı bol. Yani dışarıya çıkmadan aileler site içinde de yaşayabilir. Ve projemizin altında 9 tane dükkanımız var hı hı. ve alışverişlerini de projenin kendi içinde yapabilirler. Ha, güzel. 9 tane dükkan hangi marka gelirler falan belli mi? Şimdi genelde o bölgede e, bir restoran, bir market, e, bir tekel ürünler dediğimiz işte şeyler, kırtasiye, hı hı. butik bir dükkanlar olacak. Çünkü hı hı. o bölgede bu tip dükkanlar da yok. Hem siteye hükmedecek hem de etrafındaki dairelere hükmedecek. Hı. Teslim e, olan ne zaman oldu? Teslim e, 2020 Kasım sonu. Hepsinin teslim. beraber 3 e, tane blok? E, bir, bir bloğumuzu 4 aya 4-5 aya kadar teslim ediyoruz. Kalan iki bloğu 4-5 ay sonra. 4-5 ay sonra evet. Aa, çok güzel. Satış ofisinin üstündeki bloğumuzu 4-5 ay sonra teslim ediyoruz. Kalan iki bloğu da önümüzdeki sene sonra teslim edeceğiz inşallah. Çok iyi. O zaman ee, ilk e, şimdi alan müşteriler 4-5 e, ay sonra yaşayacaklar. Yaşayacaklar. Ve onun fiyat artacak. Çünkü zaten Tabii. sizin iki blok daha fiyat artırıyor. Artacak. Bizde şöyle bir sistem var. Belirli bir daire satıldıktan sonra belirli bir yüzde zam yapılır. Hı hı. Ve bizim başlangıç, temel başlangıç ile teslim tarihindeki arada yüzde yüz kar eder müşteri. Hmm. Şu an daha bizim yüzde 65 fiyat zamlanacak. Yüzde hmm. 65. E, çünkü biz satışı açmadık. 278 daire, kabaları bitirdik. Hı hı. Şimdi alanlar oturmaya başladıklarında en az %50 garanti veriyoruz. Fiyat kar garantisi. İnşaat e, şirketi hakkında. Evet. Ee, ne di diyeceğiz? Bu inşaat firmamız e, arsa bizim kendi arsamız. Hı hı. İnşaat firması Suudi Arabistanlı kökenli Ümran Yapı. Ha Ümran Yapı. Evet Ümran Yapı. 5 yıldır İstanbul'da inşaat yapıyorlar. Hı hı. İstanbul'da, İzmit'te ve Sapanca'da da inşaat villa, villalar yapıyorlar. Hı, Güçlü bir firma. Ee, ilk denemelerini yapıyorlar. Yani 5 yıl e, Türkiye için çok e, eski değil ama değil. galiba e, Arabistan büyük bir şeyler Tabii yaptı. Arabistan'da büyük bir şirket. Hı hı. Burada zaten test yapıyorlar. Eğer bu projede başarılı olurlarsa Bundan sonraki projeler herhalde 1000 dairelik, 1500 derelik bir proje olur. Maşallah. Zaten proje kocaman yani. Evet, Çok büyük, bir evet değil. büyük bir proje. Bir şey ben e, şey fark ettim. Ee, alan büyük ama daire az. Az. Ee, metrekare tabii ki büyük. Evet. Orada genel olarak yani deniz manzarası olan falan her zaman küçük daireler yapıyorlar. Diyorlar biz daha daire, daha çok daire yaparız, daha çok para kazanırız. Evet. Orada hmm. e, yani çünkü Arap şirkette yani Arap Arap e, bazen Araplar biliyorlar biz geniş bir daire istiyoruz. Biz küçük bir daire yaşamaz falan. O yüzden böyle düşündüler ya da genel olarak e, e, orada alan müşteriler, Türkler böyle bir şey seviyorlar. Yani sence nasıl? Şimdi e, çok haklısın. Eğer bu Ümran yapı burada ticari mantığı güderekten 278 değil de 500 liraya yapabilirdi. Hı hı, evet. Ufak yaparlardı ve daha çok kar ederlerdi. Ben şaşırdım girdim örnek daire orada baktım evet. salon sa yani böyle bir salon 3 artı 1 daire içinde salon Aynen. içinde yaparlar başka bir şirkette. Aynen. Hı hı. Ee, şimdi metrekare büyük tuttuk çünkü biraz daha böyle <clears throat> pardon e, yatırımcılara yönelik ve oturumculara yönelik oturdukları zaman geniş ve ferah ev olsun istedik. Hı hı. Belki biz böyle çok para kazanmayacağız belki bu süreç Ama içerisinde. Ama referans olur. Referans olacak. Mesela bizim bir artı birlerimiz 80 ile 120 metre arasında. Hı hı. İki artı birlerimizin en ufağı 120 ile 150 metre arasında metrekareler. Ee, bunları ufak yapıp daha çok para kazanabilirdik. Ama burada maliyet fiyatına veriyoruz ama referans olsun istiyoruz. Hı hı. Biz 12 dönüm arazi içerisinde 500 lira yapabilirdik. Ama 12 dönüm arazi içerisinde 278 daire yaptık. Hmm. Daha rahat olsun, insanlar daha rahat yaşasın, yeşil alanı bol olsun diye böyle bir proje çizdik. Doğru, zaten o müşteriler, e, onun e, arkadaşı, akrabası tekrar gelirler, diyorlar biz bu şirketten daire evet. istiyoruz. Evet, ee, ger gerçekten öyle. Sizler de bizlerle beraber bu projenin satılmasına yardımcı olacağınız için çok güzel bir referans olacaksınız. Sizden daire alan müşteriler en az 2-3 müşteri daha getirecek size. Biliyoruz Neden? zaten evet. <laughs> hem fiyatları iyi olacak hem de büyük metrekare daire almış olacaklar. Doğru. bizim müşteriyle bizim takipçileri TDA çok seviyorlar. Yani. Evet biz de seviyoruz TDA'yı. Teşekkürler e, Yusuf Bey. E, çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Gerçekten yani proje güzel ve bu görüşmeye güzel e, geçti. Ve inşallah e, bu videodan sonra bizim takipçileri, bizim müşterileri, bizim misafirleri size e, sizin proje göstereceğiz. Bekleriz, çok mutlu oluruz. تشكر Biz نحن teşekkür ederiz. كثير بنتشكر يوسف بيه على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص هذا المشروع، يعني شفتوا الموضوع بشكل عام آه، كثير مميز، يعني مشروع في القسم الاسيوي اطلالي على جزر الاميرات، وعم نحكي كمان على شركة إنشاءات آه، عربية عاملة مشروع بحجم كبير يعني كعدد كعدد شقق قليل وكمساحات كمان كبيرة وحلوة فإذا في عندكم أي استفسارات عن المشروع تحت الفيديو بتلاقوا رابط بيورجيكم كمان آه، الفيديو تبع المشروع يعني النموذج تبعه وفيديو كمان ثاني آه، تصوير جوي والمنطقة تبع المشروع شلون شلون توصل لها كيف تروح عليها هي المنطقة كمان كيف ممكن تعيش فيها هذا مش تبعد عن البحر هذا الموضوع بتلاقوه كمان بقراءة تي دي اي اسفل هذا الفيديو كمان اسفل الفيديو في رابط حتى تتواصلوا معنا وتتصلوا فينا عن طريق الواتساب او اي برنامج ثاني بتختاروه كمان اسفل الفيديو في رابط بورجيكم الاسعار محدثه بشكل دائم موجوده على الويب سايت الخاص فينا شكرا كثير لمتابعتكم ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله